Hello guys, Ari in acupunyalist, Tobin Kotarawe epilepsy. Ini matura de epilepsy. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5.